Pra ti erdhe për mua. Të falenderoj për këtë. Meqenëse je e sjellshme, do të të jap diçka që kam mbajtur pikërisht për këtë rast. Shiko atje. Piktura tregon përralla të transmetuara nga paraardhësit e mi, drakonitët. Dhe tani ka ardhur koha që t'jua përcjell ato. Mijëra vite më parë, një meteor i madh goditi sipërfaqen e planetit dhe Toka u shkatërrua. Energjia natyrore e hedhur poshtë thellësisë së Hoen, ishin të etur për atë burim fuqie. Dy Pokemonët legjendarë Kyagore përfundimtar dhe Groudon përfundimtar luftuan në një seri përplasjesh të pafundme dhe të furishme. Kështu që ata bënë një urim për shpëtim, që të shfaqej Rayquaza, Pokemoni legjendar, i veshur me dritë smeraldi. Ky urim ishte në gjendje që të bashkonte njerëzit dhe Pokemonët, duke i mundësuar Pokemonit legjendar të ndryshojë plotësisht pamjen e tij. A nuk të duket si një mega evolucion, apo jo? Grudon përfundimtar dhe Kyagore përfundimtar u zhdukën në thellësi të tokës dhe detit. Paqja u kthye në botë. Njerëzit e mi e ndërtuan këtë kullë të madhe për të mbajtur gurin e ylberit, që i kishte dhënë Rayquaza me fuqitë e saj. Por, ata kanë thënë se një meteor do bjerë sërish në këtë vënd. një shumë më e madhe se ato që kishin ardhur më parë. Mjaft e madhe sa për të shkatërruar të gjithë botën përgjithmonë. Unë kalova një kohë të gjatë duke menduar se si unë, dikush që zotëron dijen dhe fuqinë, mund të bëj sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. A a a! Dhe kjo na çon në fund të përrallës sonë. Mirë se erdhe në altarin e Dragon Hark. Shfaqja është gati të fillojë. Që kur isha e vogël kisha shumë pasiguri tek vetja, derisa u ndjeva se zemra ime mund të ishte dërrmuar plotësisht për saj. Gjithmonë i kam drejtuar sytë ndaj qiellit lart i pafund. Tani ti e di se çfarë po përpiqem të bëj. Unë synoj të përdor mega evolucionin e çelësit të gurtë që kam marrë për të rritur Rayquaza, në mënyrë që të shkatërroj meteorin e drejtuar tek Hoenn. Nëse më ndodh diçka, të lutem, merre këtë të voglin. Në rregull atëherë, ja ku po shkoj. Me xhevahirin e shëndritshëm dhe të huazuar, të thërras ty, Rayquaza! Rayquaza madhështore, dëgjo dëshirën time! Më trego fytyrën e vërtetë. Hej, hë pra, të lutem, ma trego. Atëherë, a i pa fuqi të mjaftueshme je ti? Rayquaza? Si është e mundur kjo? Me sa duket mbrojtësi ynë i madh, Rayquaza, të zgjodhi ty. Dhe më ka braktisur. I vetmi që mund ta drejtojë tani je ti. Shko tani! Ti duhet ta kapësh! Të falënderoj. Tani është koha për detyrën time të fundit. Si mbajtëse